moi, Princesse Peach Et on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet... Tu vois, un sujet qui me vénère Non, mais pas un sujet qui me vénère comme ça Non, un sujet qui me vénère que ça me vénère, ça me... Ouh là là, excusez-moi Je reprends mes esprits, hein. ça va, tout va bien et oui, parce qu'en fait, je comptais parler des... <laughs> des hypocrites Je parle un peu de ce sujet parce qu'en fait, j'en ai connu beaucoup dans ma vie. D'ailleurs, c'est quoi un hypocrite Euh, ben, c'est des personnes euh, qui dissimulent leurs véritables sentiments. Ils feintent les opinions et des vertus qu'ils n'ont pas. Euh, juste, j'ai une question. Pourquoi vous faites ça Je vous croyais sympa, moi Ça me... Les hypocrites, ils font genre ça. Oh ma chérie, tu m'as tellement manqué J'adore ta tenue Franchement, t'es trop belle comme ça meilleure amie C'est que quand t'es pas là Non mais franchement, elle m'énerve prend pour qui celle-là Elle est pathétique Eh ben c'est la fête, hein Oula Quand le chat n'est pas là, les souris danse. J'ai tellement envie de vous lancer des pièces Tiens, tiens Va t'acheter une vie Puis les hypocrites, moi, elles me font trop rire quand elles parlent entre elles Eh, tu sais pas la nouvelle ah non quoi Vas-y raconte Bah la dernière fois, euh, tu sais, euh, j'ai vu l'autre là. Oh, c'est pas vrai Non mais attends, elle a pris du cul mon gars Genre j'ai jamais vu un boule aussi énorme. Ah non mais moi je la vois tout le temps à la sortie du lycée aller s'acheter des pains au chocolat à la boulangerie, tu m'étonnes qu'elle est grosse. En plus elle met des habits super moulants. franchement je comprends pas pourquoi elle fait ça. Ah non mais vraiment faut qu'elle arrête le Nutella. Hein. C'est plus possible. Tellement grosse que quand tu la vois tu sais même plus si elle est de dos ou de face quoi. <laughs> pas <laughs> bon Puis en fait, je me suis dit, les gens, en fait, ils doivent s'ennuyer dans leur vie. Forcément, vu qu'ils s'ennuient, eh ben, faut bien qu'ils s'occupent Les pauvres. Ah non, pas vraiment les pauvres. Leur vie doit pas foncièrement être très, très intéressante. C'est pas une raison pour aller cracher sur les gens si tu t'emmerdes Mais enfin, c'est grotesque Mais ce qui est vraiment hallucinant, dans un sens, tu leur portes de l'intérêt, ça les fait jubiler, mais dans un autre sens, si tu leur portes pas de l'intérêt, ah bah toi tu les oublies, ça les agace, donc du coup ils continuent à parler sur toi. eux ils t'oublient pas, ils t'ont à l'œil. Te matin. Ouh. Après j'ai envie de te dire... Euh, ça n'en vaut même pas la peine. En plus, ce qui puisait, c'est les amuse. Mais ils se croient puissants. Non mais MDR, JPP, quoi Toi, tu vaux beaucoup mieux que ça. Tellement dégoûté que les hypocrites soient pas des espèces menacées. Youpi, ça nous ferait des quelle est la fête préférée de l'hypocrite Ben c'est le carnaval Ce qu'ils adorent être masqués <laughs> Je vais bien. En tout cas, il y a une citation qui dit La balle du crapaud n'atteint pas celle de la blanche colombe. Les hypocrites, sérieusement, je vous dis une chose. De un, t'es méchant. Et de deux, mais ben, tyran en enfer Satanas les amis, cette vidéo touche enfin à sa fin. Bah oui, on va pas passer notre temps à parler d'eux. Hein. On a dit qu'il fallait les ignorer. Donc si toi aussi, les hypocrites t'en peux plus, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Sinon, je parlerai sur vous <laughs>